құрметті ауыл шаруашылығында қызмет істеп жатқан азаматтар еңбек етіп жатқан азаматтар тұрып жатқан азаматтар біздің есебімізде біздің бұйрығымыз бұрылады олардың келешегін ойлаймыз сондықтан ел мен жердің қозғалыстың ә, басқы басқа ең бірінші мәселесі ол халыққа көмек жасау біз бүгін мынау көкшетаудың акиматына келдік ақмола облысының әкімінің бірінші орынбасарымен кездестік мынау ауылда руслан оспанов деген жігіт істі болып оған қазір іс қозғап қуғын жасап жатқан көрінеді сондықтан біз руслан оспановқа ара түсе келдік араша түсе келдік біз русланды жазықтан жазықсыз жәбірлеуге бермейміз мынау құқық органдары қолын тартсын тоқтатсын бәле жабуды бәле жабуды әбден үйреніп алған енді қайтадан шегінсін бәле жабуды басқа жаққа қарай бұрсын коррупционерлерге бұрсын күшін коррупционерлерге қарсы жұмсасын ол оспанов деген жай ауылдың қарапайым адамы жылқы бағып жүрген соны енді желкесінен алып абақтыға жабамыз дейді абақтыға жаба алмайды біз болсамыз біз ара түсеміз ол бірінші сұрақ екінші сұрақ ауылда тұрып отырған ағайындардың мал бағатын жері жоқ көрінеді сондықтан облыстың бірінші әкімі жаңа айтты ол сұрақты біз қарап шешіп жатырмыз деді шешеміз ауыл шаруашылығында жұмыс істеп жатқан тұрып жатқан малдарын баға ә, ауылға біз жерді бөліп береміз басқа жағынан бола ма қай жағынан болады оны заң бойынша өздері шешеді сондықтан мен сенемін мына ә, мал бағатын жері жоқ ауылға жер бөлінеді деп ә, сұрақтарын шешеді деп рахмет